Yandaki ifadeleri resimlerle eşleştirelim. Afiyet olsun. İyi dersler. Bol şanslar. Tebrikler. Çok yaşa. Lütfen özür dilerim. İyi geceler. Geçmiş olsun. Mutlu yıllar. Tamam. İyi yolculuklar. 5. Aşağıdakilere bakalım. Ne zaman ne söylüyoruz? Eşleştirelim. Anneler günü. Hastalık. Bayram. Düğün doğum günü, yeni yıl. 1. Bayramınız kutlu olsun. 2. Geçmiş olsun. 3. İyi seneler. 4. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. 5. Doğum günün kutlu olsun nice senelere. altı Sonsuz mutluluklar.